Pana! Są Kanary? Oby nie. Oby pan też nie ma. No żebyś pan wiedział, a pan? Ach, ja też nie mam. Mordę, Kanary na każdym kroku, nie? Żeby pan wiedział. Ile ci kiedy kontroli? A. Jak lecisz, debilu? To jest akumulatorek. Widzieli, czy widzieli pan faceta, który wyglądał jak kobieta? Widzieli pan, panowie? A, a pan co ty Panie! będzie potrzebna reanimacja. me. A wie pan kim ja jestem? Nie interesuje mnie no? Wie pan kim ja jestem? Nie interesuje Ale nie uwierzysz pan. Nie, nie interesuje. Jestem szczęśliwym posiadaczem biletu miesięcznego. Ale proszę pana, left! Thomas, sorry. Let me go! jeżeli film Wam się spodobał, subujcie, lajkujcie, wszystko Ren Poles, Renek, reaktor i wielu innych, którzy mi pomogli. Wszystkim dziękuję, zwłaszcza mieszkańcom Szczecina. Reżyserem była ekipa Poles Center Crew ze współpracą z Remkiem. Brian za kamerą. Pokaż się, Brian. Też jesteś Poles Centerem. Trochę słaby. Trudno. Mam nadzieję, że przede wszystkim film Wam się podobał. Co się dalej nagrywa? <laughs>